საღამოშიდობისა. თქვენ უყურებთ კვირის რეპორტაჟს, რომელსაც სტუდია GNS-ი და ნანა ლეჟავა წარმოგიდგენთ. ჩვენ ახლა რაჭაში, სოფელ გლოლაში ვიმყოფებით. უკვე მეორე დღე ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში ხიდის აფეთქებას აპროტესტებს. ხალხი ამბობს, რომ ხიდი ქართულმა სპეცსამსახურებმა ააფეთქეს. მაშინ როცა ხალხი საკუთარ გულისტკილოს გვიზიარებდა გლოლაში ელექტროენერგია გამოხდეს ჩვენ მხოლოდ იმის გასარკვევად ჩამოვედით რა მოხდა მამისონის უღელტეხილიდან 25 კილომეტრში საქართველოს რუსეთის საზღვართან ძალიან ახლოს დამწარი როგორ ახიდაფეთქებული ყველაფერი ისიგა ავარიული არ არის ეს ხი არ ყოფილა ავარიული არ ყოფილა ავარიული დაანგრია ვერ დაანგრია ვერაფერმა ვერ დაანგრია დაანგრია სოფელ გლოლას მცხოვრები იმ ადგილს გვიჩვენებს სადაც ოთხშაბათ ღამის 10 საათზე აფეთქება მოხდა ხიდი რომელსაც სიძველის გამო نيكოლოზის ხიდსაც ეძახდნენ აღარ არსებობს აფეთქების ტალღა მრკინის დამწვარი კონსტრუქცია ნაპირზეც მოისროლა სადაც ნამტრობები ახლა წყრია მდინარე ჭინჭახში კი მისი ნაწილები 200 მეტრის რადიუსშია გაფანტული აფეთქებამ ახლომდებარე ხეებიც დაწვა ასაფეთქებლად სავარაუდოდ ტროტილია გამოყენებული. ჩანდეს ზევითყრია და არაქვევი. ასე გამოიყურებოდა 106 წლის ხიდი ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ. ადგილობრივი მოსახლეობა იხსენებს, რომ ის იმდენად მყარი იყო წლების წინ უზარმაზარ თოვლის საფარსაც კი გაუძლო. სწორედ ის აკავშირებდა რამდენიმე სოფლის, გლოლას, ღების, გომის, უწერას, ჭიორას მოსახლეობას სათიბდა სახნავ მიწებთან. დღეს კი ამბობენ რომ სარჩოს გარეშე დარჩნენ აი შეხედეთ იმ კედლებს შეხედეთ ამ ჟესტებს სატყრია და რამ გომარეობაშია წყალმა ისროლა იქ და გადააგდო რა აფეთქების ზალა იყო რომ დაშალა ეს ხიდი ალბათ თვითონ წარმოიდგინეს რა რაღაც აღიარეს უყელამ რომ აფეთქებულია ამას ვერც ერთი ვერც ერთი ადამიანი ამას ვერ დაფარავს ეს არის აფეთქებული ბარბაროსობა სასწაულია ეს იყო უნიკალური ნაგებობა ეს ისტორიული უნიკალური ძეგლი იყო ეს არის ძეგლი ამის ამის ამის გამკეთებელია დასახრეთი რა იყო ვარიული ეს შემაღაცი დედავაწე მაგედი ავარი არა ვარიულებს მაგად ორი კიდე მეს ხეთში არის თვითონ აი მე რა ვიცი საიდანაც არის და იქნება ორი საუკუნე გაძლებს კიდო აი ეს ზარზმაში ადიგენის რაიონი თვითონ მერაბიშვილის იგი ასეთი ხიდი იქნება კიდე ორი საუკუნე აი ზუსტად ბაღაცი დედავატე მოიყვანე იქიდან საქართველოს ვიღაცა მოიყვანე იქ მით დედავატე ჩვენ მოვითხოვთ ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა უდიდესი დანაშაული რა თქმა უნდა აგოს იმა პასუხი სააკაშვილი იქნება ვინც არ უნდა იყოს არა ჩვენ მიცხლობა აგოს პასუხი ყველა ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა თაგვიტეხეს ხიდი ააფეთქეს ხიდი და რა ქნა ჩვენ აი გაჭირებული ხალხი მაშინ უნდა დაპყიდოთ გავყიდოთ საქონელი და დავიყიდოთ იმით ჩვენ. ვერა, ვერა უთხარი დღეს ისე. ვიცი ვინახოთ ამ. ბოდიში მაგო. მე დღეს უთხარი გამგებელს, რაიონის გამგებელს. მე უთხარი შენ როშა მოხვედი სოფელში და ხახცეუნები ერთის ძროხის მაგირავთ, ორი იყოლია და თავში შეინახე. მე უთხარი შენ რომელ დაღლო ახლა რო იყოლიო ნორი სად მოთიბონ რო იხიდი აფეთქე თქვა ხო და გაჩუნდა და ვეღარაფერი გავთხმა. ხიდი აგვიპეტრეს, სადაც სოფელი იმას აქვს. ქართული სპეცსამსახურების მიერ ხიდის აფეთქების თაობაზე ხუჩაბაც დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების გენერალურმა მდივანმა დავით საგანელიძემ ადგილობრივ მცხოვრებლებზე დაყრდნობით სააგენტოების საშუალებით გაავრცელა. გლოლაში ჩვენ პარასკევს შებინდებისას ჩავდივართ. ამბავი რომელიც ხალხისგან მოვისმინეთ ასეთია. ოთხშაბათს გამთენიისას 5:00-ზე მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით სამი ჯიპი წავიდა. მათ უკან სოფელი საღამოს 10:00-ზე გამოიარეს. ამ დროს გაისმა ძლიერი აფეთქების ხმაც. წარმოუდგენელი ამ თანამს გაკეთება. სამი სამი ჯიპი მოსულა, სამი ჯიპი გეტყვი გასულა. ისეთი massa დაუდგეს ვის უნგრეს აგერ შოვში ხელები და თეფშები გავუტიხე ბატონო სახონელი დაშო ეს განყოფილება ალბათ ამ რა გითხოთ რომ აიარა სამხედრომა და მანქანებმა აიარა ვნახე რა მანქანები სამი ჯიპი იყო თუ ხიდი არ გაკეთდა არაფერი არ გვეშველი უნდა გააკეთონ ხიდი ეს არ უნდა მოეხდინა იმას არ სპლენინეს არა ვინ გასაი მაგის ბზანება აი ხალხი არ მე გული მჭკივა თორემ მე არც ოპოზიციის წევრი ვარ და არავის იერცი რაღაც დამჭა გულინც კი სოფელი ააფეთქეს ააფეთქეს შოვი კურორტი ახლა რამ ხელა ისავა პანიკა ხალხში რომ აი აგერ და საზღვარი კიდე გაზმოწიეს ეგარი მე ამას ვამბობ ხალხი იმასაც ამბობს, რომ ქართველმა მესაზღვრეებმა საქართველო-რუსეთის საზღვარი თვითნებურად დაახლოებით 18 კილომეტრით აქეთ გადმოწიეს. ადრე ისინი მამისონის უღელტეხილზე მეტეოსადგურის შენობაში იყვნენ დისლოცირებულნი. შემდეგ ეს სადგური რუსებმა დაიკავეს და ქართველებმაც ნებაყოფლობით მთის ძირში გადმოინაცვლეს. ხიდის აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი მესაზღვრები უკვე კურორტ შოვის ტერიტორიაზე ტყეში, ეგრეთ წოდებულ ოქროყანაში ჩამოვიდნენ და იქ დაბანაკდნენ. აფეთქებულ ხიდს იქით დარჩენილ ტერიტორიას ქართველები უკვე ვეღარ გააკონტროლებენ. გლოლადან მამისონის უღელტეხილამდე დაახლოებით 25 კილომეტრია. აი არა მანქანებმა, პატარა მანქანებმა. მე საზღვრებით განა ნოქროყანაში ვარ, გიცხარ ეგ გახვალთან ნახავ. ხოდა აი რო დაღამდა შეგია ფეთქების ხმა, შეგია აი აგერ მოვიდა აქამდე. მეორე დღეს გავიგენით რომ ხიდი აფეთქეს. აი ფინა აფეთქა. ჩვენებმა რატო? ეგ არ ვიცი ახლა რა ვიცი ეგ ასე. რატო? რატო და საზღვარი დატოვეს და ჩამოვიდნენ აგერა. იქ აღარ ადგანან სადაც იდგნენ. მამისონის უღელტეხილია და აგერა გაივლიდა ნახავ სადაც განა მამისონის უღელტეხილია და დაბლაიდგენ ჭალაში ყოლფინ ასე იგი შუყოლფინ აი ახლა განანას ეგი აგერა და დატოეს ასე იგი 14 15 კილომეტრი რა ჩვენი საზღვარი აქ თქვენი საძოვრები იყო რა საძოვრ საჩიბებია საჩიბები იყო მე ვერ აღწიბავ საძოვრ მე ვერაფერს ვერ აღშვებ შიდი აღარა ასე შიდი წეს ამთარია რა ბაჭო ეხლა არის ციბა ბაგები წავახ ბაქანა მოვიდა ამ საუბრის მოსმენის შემდეგ ჩვენ მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით ძასვლის გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რათა საკუთარი თვალი დავწმუნდეთ, რომ ხიდი ნამდვილად დაფეთქებულია. მეგზურობას თავად ადგილობრივი მცხოვრებლები გვიწევენ. მივდივართ ერთ-ერთი მოსახლის კუთვნილი სამხიდიანი სამხედრო მანქანით. გზა საკმაოდ რთულია. აი, დაიმ შოვის დღეში მართლაც გამოჩდნენ ქართველი მესაზღვრები, მაგრამ ისინი ავტომანქანის დანახვაზე დაიმალნენ და არც კი დაინტერესებულან, ვინ მოძრაობდა სასაზღვრო ზონასთან ახლოს სამხედრო მანქანით. ვინაიდან გზა გაფუჭებულია, გარკვეული მანძილის გავლა ჩვენ ფეხით მოგვიხდა. ჩვენ ახლა სოფელ ღურშევში ვიმყოფებით. ეს არის ადგილი, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ ხიდი იყო. დღეს კი ხედავთ, რომ აქ არაფერი აღარ არის დარჩენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხიდი უნიკალური იყო და მას დაנגრევის საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრებოდა. ხიდი აფეთქებულია და მისგან ფაქტობრივად არაფერია დარჩენილი. ხალხი კი ხიდის ამფეთქებულ მთავრობასთან ერთად მესაზღვრეებსაც აკრიტიკებს. ამბობენ, რომ მათი შოვის წყეებში ყოფნა არაფრის მაგნისია. ახლას ადარიან. ახლას ადარიან ვერ დაინახე რომ მოვიარე. დაბრატიან იქ მინდორში. მინდორში გრილაობენ ბუზმარუაში აწეხვამ. წყეში წყეში. ო და ამაზე არაფერი თქვენ რომ საზღვარი გადმოიტანეს არაფერი არ უთქვია ჩვენ შეუტიეთ საერთოდ უგაჩერდებით აქ წადით აქიდან თქვა თუ კი საზღვარზე არ დგებით წადით აქიდან არ ახართ საჭირო თქვა შენინება ყოფილობით უტოვებ ამ ხელა ტერიტორიას და შენაცხადებ მესაზღვრე რა ვარო როგორ ახარ მესაზღვრე კაცო საიდან ხარ მესაზღვრე ამ ხიდმა რას გაუძლო 87 წელში ამ ხის იმოდენა თოვლი ედვა 8 მეტრა თოვლი იყო სოფელში აქ რა იქნებოდა ხო და ყოველ 2 მეტრაში მოაჯირს ქონდა სკინის ტოიკები 100 მეტრი მილიმეტრიანი უგონეკები იყო და ასე იყოს უყველა ჩაკუნული. არავის არ ეჯერა. ამ ხის 50 ტონა მაინც სულ ცირი აწვებოდა და ვერ ჩაანგრია და ეხლა ესენი მიმტკიცებენ ავარიული იყო. ამას ხალმა გადაუარა. ხალმა ადი და წყალი და წყალმა გადაუარა. წყალმა ველაფერი უქნა. ეს უნიკალური ნაგებობა იყო გარბატონი. გზა უკან სიგნალის გამო უფრო რთული და საშიში ხდება. სოფელ გულოლას ცენტრში ისე გვხვდება ხალხის პიკეტი, მაგრამ ერთი განსხვავებით, მას შემდეგ რაც გაიგეს რომ სოფელში ჟურნალისტები და ოპოზიციის წარმომადგენელი ჩავიდნენ გლოლაში სოფლის გამგეობის და ონის მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლები გამოჩდნენ ისინი სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვას ოპოზიციასთან დაპირისპირებით ცდილობდნენ მაგრამ ხიდის აფეთქებას ვერ უარყოფდნენ და ამასთან დაკავშირებით საკუთარი არგუმენტებიც ჰქონდათ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ არაფერი ინფორმაცია მე ის ინფორმაცია მაქვს რომ იყო რაღაც საშიშროება გადმოსვლის იქიდან და მოხდა ეგრე ასაში შეგა ეს სახელმწიფომ გააკეთა ეს არავის არც იმას არ გაუკეთებია დეპუტატს და არც იმას რა უკაცრავად უკაცრავად მე მე თუმეტეს პირველად ვიმბრძანო ვიმბრძანო უკაცრავად ერთი წამი ერთი წამი ერთი წამი უკაცრავად ერთი წამი და თუ ერთი წამი თქვენ დეპუტატის დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელი ხართ და აქა ვარ და ამ სოფლელი ვარ და ყოველთვის ამათ გვერდში გვავარ მე და თითქოს რაჭას მამისონის უღალტეხილიდან რაიმე საფრთხეელოდა ეს ვერსია ადგილობრივ მცხოვრებლებს აბსურდულად მიაჩნიათ მათ რუსი მესაზღვრების მხრიდან არანაირი გააქტიურება არ შეუნიშნავთ. თუ რუსეთი წინ წამოწევას გადაწყვეტს, მას მძიმე ტექნიკის გადმოსაყვანად ხიდი არც კი სჭირდება, რადგან ამისთვის მდინარეზე შემოვლით გზებს გამოიყენებს. ხიდის აფეთქებამ პრობლემები მხოლოდ რაჭველებს შეუქმნა. ამას ესენიც ვერ მალავენ, როცა ამობძანდა გამგებელი და ჩვენი გუბერნატორი იყო ამოსული, მაგათაც ვერ დამალეს, რომ კინამდვილად არ გითხრეს, რას ამბობენ, ვინ არ ვიცით არაფერიო. წარმოძგენ არა გვაქვს ვინ გასაბრძანება ჩვენ არაფერი არ გაგვაგებინესო. ჩვენ მოვლენ სამხედროები შეეკითხეთ იმათო. სამხედროები მოვიდნენ, იმათაც ის გითხრეს, არაფერი არ ვიცითო ჩვენო. მესაზღვრეები ახლა საერთოდ. ჩადადგნენ ახლოს რამდენი კილომეტრია იქამდე, ოქროყანას ვეძახით რა. იმ ერევლიდან გადმოიწია და დადგინა ნოქორყალას და დარწმუნებულები ვართ იმის იქით უკვე ისე გაცემულია როგორც იქეთ ქართში დატოვეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ თამაშიც რომ ეს აქამდეც უკვე მისცეს იმათ რაღაც გარიგებაა ერთადერთი კომენტარი, რომელიც თბილისში ამ ხითთან დაკავშირებით გაკეთდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს ეკუთვნის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მან შემდეგი განაცხადა: მე ვიცი რომ რაღაც ხიდი ჩაინგრა გუშინ თუ დღეს, მაგრამ საზღვარი რაშვაშია, საზღვარი შორს არის. პატარა ხიდია, რომლითაც გზა მიდის მამისონისკენ. ძნელად მისასვლელი ადგილია და რომ მივალთ ნახავთ თუ რატომ ჩაინგრა. იმავე სააგენტოსთვის მიცემულ კომენტარში კი ონის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ჭელიძე მამისონის უღელტეხილთან არსებულ სასაზღვრო პუნქტთან რუსეთის მხარის გააქტიურებას ადასტურებს, თუმცა საქართველოს სასაზღვრო პუნქტის გადმოწევის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. გლოლაში გაჩნდა ვერსია, რომ თავრობამ ეს პიარისთვის გააკეთა, რათა ხიდის აფეთქებაში შემდეგ რუსული კვალი მოეძებნა, მაგრამ სოფლის პროტესტის ფონზე ამის გაკეთება უბრალოდ ვერ მოასწრეს. ამ ვერსიას ოპოზიციის წარმომადგენელიც იზიარებს, მით უმეტეს სამეგრელოს რეგიონში გახშირებული აფეთქებების ფონზე, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში სამთავრობო ტელევიზიების კამერებიც ესწრებიან. ეს იყო ჩაოლებრივი პროვოკაცია, რომელსაც ეს ხელისუფლება ამ ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად აკეთებს, რომ დააბრალოს შემდგომ მტერს, რომ აი თურმე გვიფეთქებენ, თურმე რაღაცებს ანგრევენ და შემდგომ ეს ყველაფერი გადაზარდონ რაღაც კონფლიქტში. ამ კონფლიქტის გამო მოხდა ის უბედურება, რაც მოხდა სამაჩაბლოში, იგივე მოხდა დაახლოებით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კოდორის ხეობაში და ეხლა უნდა თუ ალბათ რაჭის ტერიტორიაც ონის რაიონის გარიონ ამობედურებაში. კიდევ კარგი რომ ჩვენ გავიგეთ, თორე იმათ აბრალებდნენ, უკვე რუსებმა აფეთქეს, რომ იტყოდნენ ამას. თავისუფლად იტყოდნენ. ჩვენ მაგარ მაგარ როგორ შეიძლება დავისაფეთქები? ამათ აფეთქეს, ხო ასე ხო ხედავთ რომ გზა არ არის ჩვენი და გადმოვიდეს ფეხი და აფეთქეს და დაბრუნდნენ უკან. მიდი და რა გია? ჩვენ მაგარ ჩვენებმა სხვას არავის აუფეთქებია. ბატონო. გვეშინია იმის რომ ესაა პროვოკაცია, თავრობის, ჩვენი მთავრობისგან სპეციალურად გაკეთებული, იქიდან გააღიზიანონ ახლა ის რუსები და ოსები თავის კამი შეინარჩუნონ და ახლა აკატე ხონ ამბავი და ხალხი არის აშინელ დღეში ისინი რომ მართლა გადმოვიდნენ ხო ჩვენ დამწველი ყავს არავინ არ გვიცავს კიდევ ერთი დეტალი ხალხი დარწმუნებულია რომ აფეთქების შესახებ ადგილობრივი მთავრობა წინასწარ იყო ინფორმირებული ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე ონიდან გლოლაში რაიონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ხალხი გააფრთხილეს ხიდით არესარგებლად იყვნენ ამოსული და გითხრეს რომ ახლა რაიმე პროვოკაცია რო არ მოხდეს რომ აი ოქროყანას ეს ადგილი სადაც ეს მესაწურეები დგენან ამ დგანან ამჟამად იმის იქით არ გახვიდეთ რომ რაიმე პროვოკაცია და რაიმე არ მოხდეს გაუგებრობა გასელოდებოდნენ არიცი და კონკრეტულად მეტი არაფერი არ უთქვეთ ისეთი რომ სხვა არაფერია და იმის შემდეგ მოხდა აი ხიდის აფეთქება და გვაინტერესებს უბრალოდ სოფელი აღელვებულია სოფელი ხალხი რომ საძოვრები დაგაყარგინეს, სათიბები დაგაყარგინეს. საზღარმა ამათი მოქმედებით გადმოიწია აქეთ და გარკვეული კილომეტრები დაიკარგა. ხო და სოფელს აინტერესებს რომ რატომ გაგვიკეთეს ასეთი რამე? რა ხდება? ამას ითხოვს ხალხი. რატო გაგვაფრთხილეს წინ დღით ოქროყანას არ გასცეთო თუ არაფერი იცოდა ჩვენმა გამგებელმაცა და ყოველ ლოლელები ხელისუფლებისგან პასუხს უახლოეს დღეებში ელოდებიან, მაგრამ პასუხის გამცემი ჯერჯერობით არავინაა. აფეთქების შესახებ ადგილობრივ გამგეობაში ყველა მიცის, მაგრამ როგორც პირად საუბარში ამბობენ, ისინი თბილისიდან მკაცრად გააფრთხილეს და ამ ინციდენტის შესახებ საუბარი კატეგორიულად აუკრძალეს. სოფელი დამნაშავეების დაშას და ახალ ხიდს ითხოვს. თუ აქ ხიდი არ აშენდა, სოფელ სადაც 7 თვე ზამთარია, შიმშილი და ხალხისგან დაცლა ემუქრება. ელა შენ ჩავდი. ამა თარ უყარ საქართველოს ესენი არ არის ახლა. ჩოხატაურის პოლიციაში ჟურნალისტ ცემეს. სამართალდამცველები გურია ნიუსის კორესპონდენტს მაშინ გაუსწორდნენ, როცა ის პოლიციის შენობაში ერთ-ერთი დაკავებულის ბედის გარკვევას ცდილობდა. ჩოხატაურში ჩასული კვირის რეპორტაჟი გამგებლის აზრის მოსასმენადაც მივიდა. რა მოხდა ჩოხატაურის გამგებლის კაბინეტში და რა ხდება მაშინ, როცა ჩინოვნიკმა სატელევიზიო ტექნიკის შესაძლებლობები არიცის? ამას თეონა გეგელიას რეპორტაჟში ნახავთ. ოღწიეთ როგორც. როგორ ახართ? ეს ჩოხატაურის გამგებელი მამუკა დოლიძია, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი რაიონში მომხდარი ინციდენტის გამო ეწვია. 10 ივნის ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა იარაღის უკანონო შენახვისთვის ჯერ ახალგაზრდა რესპუბლიკელი მამუკა ცინცაძე დააკავეს, შემდეგ კი გურია ნიუსის ჟურნალისტ ცემეს. ამ დროს დოლიძე ჟურნალისტებთან საუბრისთვის მზად არის, თუმცა ამბობს, რომ ჯერ გულახდილი საუბარი სურს, ინტერვიუს ჩაწერა კი პრობლემა არ იქნება. ჩვენ ვართ ეს არის კვირის რეპორტაჟის სტუდია GNS-ია ნანალეჟევად გადაცემა, გადის ხოლმე კვირაობით 9 საათზე. კვირის რეპორტაჟი ქვია კავკასი. კი, კი, კი, კავკასი. რატო ოპოზიციო? რა? თეო, თეონა. ნუ თქვენ? ბატრი. ბატრი. მოდი რა ჯერ შინაურულად ვილაპარაკ, რატო ამაშველი ჩემსკენ იღებს თუ არა? არა, კაცო, თუ არ არის. მოდი რა ჯერ შინაურულად ვილაპარაკ. კი ბატონო, კი ბატონო და თვითონ თქვენ ჩამოაყალიბეთ. აა? არა, აი რა, ფუბრობთო. რესურსული გისმენთ აბა? მაგრამ გითხრა ახლა ოფიციალურად და მე არა ოფიციალურად. კი ბატონო გისმენთ. ამ გაჭიანურებული გულახდილის საუბრიდან რამდენიმე წუთში მის მობილურ ტელეფონზე ზარი გაისმა. ინტერვიუსთვის მომზადებულმა რესპონდენტმა ოთახი პერანგზე დამაგრებულ ჩართულ დინამიურ მიკროფონთან ერთად დატოვა. ხო? კი? რა ხდება? მმ ისა, ოტახაში მოვალ რა ეხა სტუმრები მყავს. გავისტუმრე. ხო და. იგი, ხო, კაი, გამევედი. გამოსული ვარ, კაცო, გამოძვერი ეგრევე. ის არის რა, მაესტრო კი არ არის. კავკასია არის. ხო, მაგრამ აბა რა ვქნა, მითხარი, ეხა მიზის არ მელოდება მთელი დღე. გუშინდევძე, კაცო. არაფერი, შენი აზრი მაინტერესებს და დაუფიქსირებ ას და დავახობ დედის პოშტ თავზე და გოუშო, რა პრობლემაა? ბატონო. ბატონო. როგორ არა, კი? არა, არა, ეხა ეხა ჩართეს რა, ეხა დამამაგრეს მიკროფონი აგერ და ეხა ვიწებდით. მითხარით, თქვენი თქვენი ბძანება მითხარით. ჩვენი ბძანება მითხარი. всё გასაგებია. გასაგებია დანარჩენს მე მივხედავ მოაგვარე. რა. საუბრის დასრულების შემდეგ გამგებელი ოთახში ბრუნდება. მამუკა დოლიძე უკვე ისეთი რიხიანი და თამამი აღარ ჩანს. ის ვერც ტელეფონზე დაკადნებულს ასრულებს და ინტერვიუს შეწყვეტის სულ სხვა მიზეზს გვეუბნება. დედა ჩემი ჩამოვიყონე დღეს და ოპერაციები არის და ძალიან ცუდად არის რა. უნდა გავიქცე თქვენ შემოგევლეთ რა. ორი სიტყვით ო აი ძალიან გთხოვთ რა, ეხა ჩამოვიდა დღეს 2 თვეა თბილისში არის. რა დღეს ჩამოვედანი და ეხება ტრანსპორტირებამ რაღაცა გაუკეთა რა. ძალიან გთხოვთ, მოდის რა. არაუშ. ეს შემოგევლეთ, რომ მომიტევეთ რა და არიფიქროთ რაღაცა იმაში რა პოლიტიკურში რა. რა გასწორებ ეხლა ის რომ ჩოხატაურის გამგებელმა სატელევიზიო ტექნიკასთან მოპყრობა არ იცის ამ ისტორიაში ალბათ ყველაზე ნაკლები პრობლემა. თავარი ის არის რომ ეს ადამიანი დღეს საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში ადამიანების ბედს განაგებს. მამუკა დოლიძე და მასთან ერთად ადგილობრივი პოლიცია ის პრობლემებია რომლის გასარკვევადაც ჩვენ 11 ივნის ჩოხატაურში ჩავედით. ეს პატიმარი მამუკა ცინცაძის ოჯახია ალიანსის საქართველოსთვის აქტივისტი და ჩოხატაურის რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე 10 ივნის დღისით საკუთარ სახლში იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით დააკავეს. წერილია შემოსულიო მილიციაშიო რომ მე თქვენ ოჯახში იმალება ცივი იარაღი. ნუ ხარ ბატონო მომძანდი და დაჭხრიკეთ მთელი სახლი. ოჯახის წევრები ყვებიან რომ პოლიციელებს არავითარი საბუთი არ წარმოუდგენიათ და თავდაპირველად ჭხრეკასაც ზედაპირულად ატარებდნენ. მოგვიანებით რამდენიმე პოლიციელი ეზოში ამ მიტოვებულ სათავსოს მიადგა, სადაც ხვენში დიასახლისის მატყლის საბნებში საგულდაგულოდ შეფუთული იარაღი იპოვეს. ერთობი და სამალად მომდომებოდა. სახში დავდობდი ასე ფარღალალა დილზე არ გადავაგდებდი სადმე გუნზღებში და და აი მიტიებული სახლი აგერ მიტიებული სახლი. სადაც დავმალავდი ხო შეიძლებაოდა. ჩემი შვილი იყო მონაწილეობდა მასში რესპუბლიკელები იყო სიმოკლეს ვენებს იჭი და ისე და სხვა თავრობას აღარ მის არ ვარ ყარყარო <laughs> იძახოდა და ე ყარყარე თუ არ ხარ კი ამკარებ ყოველთვის კეტა იმიტომ რომ საკონები ყავს არ გავიდეს იქით ოჯახის წევრებს ეჭვი არ ეპარებათ რომ იარაღი ჩადებულია მამუკა ცინცაძის мама ბოლო კვირებში მათ სახთან პოლიციელების გახშირებულ მიმოსვლას იხსენებს ცინცაძეების ეზოს მეორე შემოსასრული გვერდიდან სწორედ ამ მიტოვებული სათავსოს მხრიდან აქვს ოჯახი ფიქრობს რომ პოლიციელებმა იარაღი ხვენში სწორედ ამ ჭიშკრიდან შემოიტანეს მეტიც სინცაძეების მეზობელი ყובה, რომ მამუკას დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე მეზობელ ეზოში ასეთი სურათი დაინახა. საღამო პირი იყო ერთი კვირის უკან დაახლოებით. რო ჩამოუხვია ნივამ თეთრმა, დამაინტერესა ვინა ამეთქი, ნახე მილიციელი, ვიცანი ეჩხოთავრის მილიცია. შემოვიდა ეზოში, კუხნა გააღო, კუხნამდე ჭიშკარი გააღო. ხო და დაიძახა 1-2 ვასიკო, ვასიკო ოჯახის უფროსი კაცის სახელი. მოტრიალდნენ და წევიდნენ არც ოჯახის პატრონი უნახიათ, არც არაფერი. მე ხელში მაგას რა მეჭირო და ისე არაფერი. მე უბრალოდ რო შემოვიდა და ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე დავინახე სახში შიგნით შემოსული კუხნამდე. სადაც ეს იარაღი ნახეს იქ. გამდე იყო მოსული მამა. რატო დაემართა კაცი? 11 ივნის ოზურგეთის სასამართლო მამუკა ცინცაძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. ის ბათუმის ციხეში გადაიყვანეს. ოჯახის წევრები შიშობენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება. ცინცაძე ტუბერკულოზითა ავადდა ამ დაავადების გამო რამდენიმე წლის წინ ექიმებმა სიკვდილს ძლივს გადაარჩინეს. ცინცაძის თანაპარტიელები ამბობენ, რომ მას პოლიტიკური მოტივით თბილისში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაუსწორდნენ. მამუკა იყო საგნების აქციაში, სხვათა შორის ჩვენთან ერთად წავიდა. აი, როდესაც ალიანსი წავედით თბილისში, აი მაშინ იყო ორი დღე, ორი ღამე მორიგეობაც მოუწია მამუკას და მე დამოვიდა, ну, აქტიურად მონაწილეობს როგორც ახალგაზრდული თვით წარმომადგენელი. ვადასტურებ იმას, რომ ეს იყო პოლიტიკური და სხვა არანაირი რამ. იმიტომ რომ ჩოხატავში ხდება ესეთი რამეები, ხდება დაშინება. ეს მამუკას იმიტომ იყო მამუკა რომ უბრალოდ ახალგაზრდა რომ თის წარმომადგენელია, იყო ის რომ ჩოხატავმა დაინახოს, ნუ როგორ უსწორდებია, რომ მოსახლეობა დაშინდეს. ეს გავლენიანი რეგიონალური გამოცემის გურია ნიუსის თანამშრომლები არიან. ჟურნალისტები მათი კოლეგის ნატო გოგელიას ცემის ფაქტს აპროტესტებენ. ადგილობრივი მცხოვრებლები ყვებიან, რომ აქცია ჩოხატაურში წლების განმავლობაში არ გამართულა. ჟურნალისტებმა მსვლელობა პოლიციის შენობისკენ მოაწყვეს იქ, სადაც პოლიციის უფროსის ავთო ვასაძის შვილმა ნატო გოგელიას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ტატო ვასაძე გურიის სამხარეო პოლიციის სამართველოს თანამშრომელია და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ამბობს რომ ჩოხატაურის პოლიციას, ანუ მამის უწყებას ზედამხედველობას უწევს. ჟურნალისტი ნატო გოგელია 10 ივნისის მოვლენებს იხსენებს, როდესაც ის პოლიციის შენობაში მამუკა ცინცაძის ამბის გასარკვევად მივიდა. 4 საათი იქნებოდა, როცა აქ მოვედით, მშობლებთან დაკავებული და მეგობრებთან, მეზობლებთან ერთად, თოცა და რა შევსულიყავი პოლიციის უფროსთან და გამირკვია რითვის იყო დაკავებული მამუკაცინცაძე. სამწუხაროდ არ შემიშვეს კარები როგორც ეხლა არის, ისე იყო დაკეტილი. ვთხოვე პოლიციის უფროს რომ შევეშვი, რის შედეგადაც მითხრა რომ ცოტა ხანში მიმიღებ და მეც ველოდებოდი, ორივე გოგონა გააღო კარები და მითხრა რომ შევსულიყავი, აქ იყო ხალხიც. მითხრა რომ შევსულიყავი, ამ დროს წინ გადამიდგა, ზუსტად ეს კარები იყო ღია, როცა წინ გადამიდგა პოლიციის უფროსის შვილი, რომელიც არის სამხარეო სამართლოს თანამშრომელი და თურმე როგორც შემდგომ განმიმართა პოლიციის უფროსმა მომაგრებული ყოფილას პოლიციის ხოხატაურის პოლიციაზე. ეს ხელები ამაში ორივეში მომიჭირა. და წერიხებით მირტყამდა რომ არ შევსულიყავ აქციის მონაწილეებს პოლიციიდან არ გამოხმაურებიან. კარი ჩარაზული იყო, ჟურნალისტები კი პოლიციის შენობასთან აქციას კანონით განსაზღვრულ მანძილზე ატარებდნენ. ამ დღეს გურიან ნიუსის მხარდასაჭერ აქციაში თბილისიდან ჩამოსული ჟურნალისტებიც მონაწილეობდნენ. იანთაძე, რომელიც რამდენიმე წელია რაც რეგიონალური პრესის მხარდაჭერის პროგრამებს ახორციელებს, ამბობს, რომ ჟურნალისტებზე წნეხი ბოლო დროს განსაკუთრებით გაძლიერდა. ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ რაღაც ისეთი მექანიზმები, როდესაც ნატო გოგელია ერთი ჟურნალისტი კი არ იქნება სადღაც ჩოხატაურში მომუშავე რომელიღაც რეგიონულ გაზეთში, არამედ ნატო გოგელია იქნება ადამიანი, რომლის გვერდით განან პატიოსანი ჟურნალისტები მთელი საქართველოდან და აი ამ პატიოსანი ჟურნალისტების გვერდით განან ევროპული სტრუქტურები, ევროსაბჭო, ევროკავშირი. აი როდესაც ეს ყველაფერი ეწოდინება ადგილობრივ პოლიციას, ის ძალიან კარგად დაფიქრდება აღმართოს თუ არა ხელი ნატო გოგელია ადგილობრივებზე. ეს ადამიანები, ვინც ადგილობრივ ხელისუფლებას წარმოადგენენ, პრაქტიკულად არც ერთი არ არის არჩეული. და ისინი არიან ფიქტიურად არჩეული და ფაქტიურად დანიშნულები. ყველამ ვიცით, როგორი ნიშნება საკრებულოს თავმჯდომარეები, როცა გუბერნატორები წყობდნენ ამას, პირველ პირთან შეთანხმებით. სხვა ვერტიკალი საქართველოსში არ არსებობს. ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთ პირს. და იმართება ყველა ვერტიკალის ყველა შტოში იმართება ერთი კაცისგან. მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს რომ პირველი პირი უმაღლესი ხელისუფალი არის ამ ნიბის მატარებელი რომ ჟურნალისტ არ ცემონ უკანონოდ არ დაეჭირონ იარაღი არ ჩაუდონ ნარკოტიკი არ ჩაუდონ და ამ დროს ადგილობრივმა პოზიციამ ადგილობრივმა თვითმართველობის წარმომადგენელმა ეს გაბედოს ეს არის გამურიცხული ნატო გოგელიას იურიდიულ დახმარებას ოზურგეთის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გაუწევენ. ამ დღეს ჩოხატაურში ოზურგეთის ოფისის უფროსი თამას ტრაპაიძეც ჩამოვიდა. ну факти, რომელიც გურიანიოსის ჟურნალისტმა ნატო გოგელიამ აღნიშნა, არის э, პირველ რიგში აღმაშფოთებელი э, და რა თქმა უნდა, საქმე გვაქვს კანონ დარღვევასთან. და მithumetes, э, როდესაც როგორც თავად ჟურნალისტი აღნიშნავს, ეს პიროვნება ირკვევა, რომ ნათესაურ კავშირში არის თავად პოლიციის უფროსთან, როგორც ირკვევა, ესენი არიან мама, შვილი და ისიც აღსანიშნავია, რომ როგორც ჟურნალისტმა თქვა თავად პოლიციის უფროსის განმარტებით ზედამხედველობის უფლება გააჩნია ამ შემთხვევაში შვილს მამაზე იქიდან გამომდინარე რომ იგი არის მიმაგრებული როგორც რეგიონალური სამართლოს თანამშრომელი ჩოხატაურის პოლიციასე და უწევს მას ზედამხედველობას თუკი ეს ესე არის უნდა აღნიშნოთ რომ ეს არის ნამდვილად კანონდარღვევა 10 ივნის შოხატაურში მომხდარ ფაქტებზე კომენტარისთვის ადგილობრივ პოლიციასთან დაკავშირებას რამდენჯერმე შევეცადეთ. თუმცა აქციის მიმდინარეობის დროს ეს ვერ მოხერხდა. მოგვიანებით კი აქ ასეთი პასუხი გაგვცეს. ბატონო კომენტარს ჩვენ გააკეთებს და ჩვენ დასახსნით მიმართ. მიმართე პრესამსახურს, მაგრამ იმანაც საფხოს დამარეგინა და ანუ არ უნდა კომენტარს გაკეთე. ის მაინტერესებს. ხო, კომენტარს მე გავაკეთე და მიმართო პრესამსახურს. თავაზიანი მოპყრობის მიუხედავად კომენტარი საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მივიღეთ. სამხარეო პოლიციის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა მაია გოგოლაძემ ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ჩოხატაურის ინციდენტებზე კომენტარის გაკეთება მისი კომპეტენცია არ ყოფილა და ისეთი საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები მოგცა, რომელსაც არასდროს პასუხობენ. სამაგიეროდ პოლიციის ყურადღება გადაღებების დროს არ მოკლებია. მათი ავტომობილები მუდმივად შორიახლოს იდგა. სავარაუდოდ იმის შესახებ, რომ კომენტარი ჟურნალისტის ცემის ფაქტზე არ უნდა გაკეთებულიყო, ჩოხატაურის გამგებელმა არაფერი იცოდა და დირექტივებით ტელეფონით ამის გამო მისცეს. ხო. კი. რა ხდება? მმ. აი სა არაფერი შენი აზრი მაინტერესებს და დაუფიქსირებ ას და დავახობ დედისფერს თავზე და გოუშებ რა პრობლემაა მითხარით თქვენ თქვენი ბძანება მითხარ თქვენი ბძანება მითხარ всё გასაგებია გასაგებია დანარჩეს მე მივხედავ მოვაგვარებ რა რაც შეეხება იმას თუ ვინ არის ის ადამიანი რომლის საუბარი ჩანაწერში სამწუხაროდ არის მის მაგრამ ჩოხატაურის თვითმართველობის ხელმძღვანელს ყურმილის მეორე ბოლოდან აშკარად მითითებებს აძლევს ამის გარკვევას ისევ დოლიძის საუბრიდან შევეცადეთ. სავარაუდოდ ეს გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილია, რომელიც ადგილობრივების თქმით 10 ივნის მის ქვეშევდრომთან ერთად რაიონის სამუსიკო სკოლის კონცერტს ესწრებოდა და გაფრთხილების მიუხედავად არც ახალგაზრდა რესპუბლიკელის საქმე დაინტერესებულა და არც გურია ნიუსის ჟურნალისტის ცემის ფაქტით. სპეცოპერაცია რობლის შესახებაც დღეს მოგიყვებით. იმერეთის პოლიციამ 3 წლის წინ აქ ქუთაისთან ახლოს ვარციხის ხიდთან ჩაატარა. მაშინ ადგილზე 3 ახალგაზრდა მოკლეს. ერთ-ერთ ხელზე 53 ტყვია ქონდა მოხვედრილი. პოლიცია თავიდანვე ერწმუნებოდა, რომ მათ ორმხრივის როლის დროს დამნაშავეები დახოცეს, მაგრამ დღემდე არავინ დაინტერესებულა იყო თუ არა მართლაც აქ ორმხრივის როლა და ქონდათ თუ არა საერთოდ ახალგაზრდებს იარაღი. 3 წლის შემდეგ ამ საქმეს უკვე სტრასბურგი განიხილავს. აი ამას და ამას ქუთაისის ყოფილი ვიცემერი ევროპის სასამართლოში სარჯელს საქართველოს ძინააღმდეგ აგზავნის სისხლის სამართლის საქმეს ყიზირია საქართველოს ძინააღმდეგ სტრასბურგში რამდენიმე დღეში მიიღებენ ერთდროს ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული რამი ყიზირია ნაციონალურ მთავრობას შვილის მკვლელობაში არაობიერტურ გამოძიებასა და საქმის დახურვაში ადანაშაულებს მეორე წერილი კი საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე დაწერა რომელსაც ავლაბრის რეზიდენციაში ჩავნის. რამინ კიზირია მიხეილ სააკაშვილს იმ მაღალჩინოსანი სამართალდამცველების ვინაობას აცნობს, რომლებმაც მისი 25 წლის შვილი ორ მეგობართან ერთად ქუთაისთან ახლოს სოფელ ვარციხეში ჩაცხრილეს. ეს ის ადგილია, სადაც 3 წლის წინ 23 თებერვალს სპეცოპერაცია ჩატარდა. გამოძიების ოფიციალური ვერსიით, დაახლოებით საღამოს 10 საათზე იმერეთის სამხარეო პოლიციაში შეტყობინება შევიდა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი არაღებით შეიარაღებული სამი დაუდგენელი ბოროტმოქმედი ტარსი თეთრი ფერის გაზო 21 მარკის ავტომანქანით სოფელ ვარციხის მიმართულებით გადაადგილდებოდა, რომელიც ხუთაისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს და ბაღდათის რაიონს ეკუთვნის. მიღებული შეტყობინების შემდეგ იმერეთის პოლიციაში ოპერატიული ჯგუფი შეიქმნა და სპეცდანიშნულების რაზმთან ერთად სპეცოპერაციაზე გავიდა. შეტყობინების მიღებიდან რამდენიმე წუთში სოფელ ვარციხესთან სპეცოპერაციის მონაწილეებმა ტაქსის სამივე მგზავრი ბუთხოს იზირია, სვიად ბაბუხადია და ვალერი ბენდელიანი ხიძე ჩაცხრილეს. ოფიციალური ვერსიით პოლიციელებმა გზაზე გაჩერებული გაზოც და ერთი მარკის ავტომობილი შენიშნეს. ტაქსის მგზავრები კი ამ დროს მიმალვას ცდილობდნენ. პოლიციელებმა ჩხრეტის მიზნით მათ შეჩერება მოთხოვეს. მგზავრები არ დაემორჩილნენ სამართალდამცველების მოთხოვნას, იქვე ბეტონის კედლებს ამოეფარდნენ და სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნეს. რა დროსაც სპეცრაზმელების კუთვნილ ფორტ ტრანზიტის მარკის ავტომანქანას ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი სამი ტყვია მოხდა. ამავე მასალებში წერია, რომ სამართალდამცველებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც სამივე პიროვნება ადგილზე გარდაიცვალა. მე შემატყობინეს მეზობლებმა დილის წრის ნახევარზე. პროექტურაში მუშაობდა ჩემი მეზობელი, ვინც იცნო ჩემი შვილი და მაგის მეგობარი, გარდაცვლილი. და პოლიციამ აუგზალა მაგას, ჩამოართვეს ტელეფონი, აუგზალეს გასვლა და აუგზალეს, რომ შეეტყობინებინა ჩვენთვის. ნუ ემუშავათ, ანუ დაედგათ მონტაჟი, ის რაც უნდათ. რამიკიზირია იხსენებს, რომ სამართალდამცველებმა გარდაცვლილი თა ოჯახებს მოხდარის შესახებ მხოლოდ მეორე დილით შეატყობინეს. მამამ საკუთარი შვილის სახლში გადასვენებაზე უარი თქვა და კატეგორიულად მოითხოვა ექსპერტიზის ჩატარება. მე არ მომიშვენოთ, რომ უთხარი ბავშვი სანამ არ ჩატარდება ექსპერტიზა. გამძიებელი დაიმალა. ექსპერტიზის უბროში ექიმი დამალეს ტელეფონები გამართული ქონდათ და ამის პირველ საათზე მაინც მოასვენეს. ანუ ჩემი ნაცნობი მოატყვეს რომ ამდენი თვე აქ ბავშვს მოხვედრილი კიდე გაჭრა რაში უნდა ეს ის მაგრამ მეორე დღეს მე მაინც გამოვიძახე ჩემი სასრაფო ჩავსვი ჩავასვენე ჩემი შვილი მანქანაში და ექსპერტიზას პრეტენზიები უთხარი უცებ იქვე გასტა გაუნძიებელი ციგვე გასტა ყველა 52 თვე ამოუღეს იქვე ჩემშულს იგლიაში უნახა 53 თვეა ეს არის ხოგეუნებით არა ანუ შემთხვევითი შემთხვევა მაგრამ მე უკვე შემთხვევა რომ მოხდება ხო მე უკვე ყველამ უნდა ეძიოს აი როგორ მიმალოთ რა გამოსავლით. ოფიციალურიდან განსხვავებით, მოხდარი სრულიად განსხვავებული ვერსია აქვს დაღუპულთა ოჯახებს. რამინდი ზირი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა სამართალდამცველებს მართლაც ჰქონდათ ინფორმაცია სამკაციანი კრიმინალური დაჯგუფების გადაადგილებაზე. მაგრამ სპეცოპერაცია შეცდომით ჩაატარეს და სოფელ ვარციხეში საქეიფოდ მიმავალი ახალგაზრდები პოლიციელთა შემთხვევით იმ სხერპლნი აღმოჩნდნენ. ისინი სხვებში შეეშალათ. კვალის დაფარვის მიზნით კი სპეცოპერაციის დროს ჩაცხრილულ სამახალგაზრდას ავტომატური ცეცხლსასროლი არაღები ჩაუდეს და საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით აღიძრა. 231 მუხლი ცეცხლსასროლი არაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება და 353 მუხლი სამართალდამცველებისათვის შეიარაღებული წინააღმდეგობის დაწევა. საქმის ერთადერთი ცოცხალი მოწმე ტაქსის მძღოლი დია ჩიტაიშვილი ტიზირიას აზრით სამართალდამცველებმა დააშინეს რის გამოც გამოძიებას ჩვენება დაღუპული ბიჭების საწინააღმდეგოდ მისცა ჩვენების მიცემიდან რამდენიმე დღეში კი მან ქვეყანა სამუდამოდ დატოვა ტაქსის მძღოლი გეუბნებოდა ჩვენ და ჟურნალისტებს რომ მე მაგათვის არანაირი არაღი არ შემიჩნევია და ავტომატი არ არის ახლა ესეთი პატარა რომ არ გამოჩნდეს რომ ანგანაში ჩაზდეს და დამალოს მოგვიანებით ყველასათვის მოულოდნელად საბერძნეთში მყოფი ერთადერთი მოწმე ტარსის მძღოლი ჩვენებას სulis ერთ-ერთი არქისათვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში სადაც ის ამბობს რომ გზავრებისათვის იარაღი არ შეუნიშნავს თვითონ მილიციაშიც რომ მე აი პირადად მე იარაღი ბიჭებისთვის არ შემიჩნევია გამაჩერებინენ მანქანა პიტერ ჩამოდიან დაბლა მე უკან ხელით ვა ნუნდა მანქანა მოვაბრუნო და უკვე მანქანა ვერ მოვაბრუნებენ რომ დამანაცენ თანაზე არ არიან მანქანაში არავინი და ამის შემდეგ მიდის ესე იგი ჩემს კრუგონ გარშემო ესე იგი უკვე იქ ვეღარ გავარჩიელი როგორ ეს უულებო და ვის ეს უულებო და საშინელი შოლა გადაცემაში აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ჩვენება ქონდა მიცემული ტელევიზიით საჯაროდ განაცხადა საწინააღმდეგო ჩვენება იმ ჩვენებისა რაც მას წინაწარ გამოძიებაში ქონდა ამიტომ ჩვენ დავინახეთ ორი ჩვენ ორი სხვადასხვა ჩვენება და გვინდოდა დადგენილიყო ჭეშმარიტება რომელი ჩვენება იყოს სწორი გიზირიების ინტერეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი იცავს რეზოთოფურია დარწმუნებულია რომ ახალგაზრდებს იარაღი არ ქონდათ და ის კადრები რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაციიდან 11 საათის შემდეგ ცენტრალური ტელევიზიებით გაავრცელა დაღალბებულია. ადვოკატის მოთხოვნით, საქმეძიება პარალელურად იმერეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლების წინააღმდეგაც დაიწყო. სისხლის სამართლის კოდექსის 114 მუხლით, მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით. თუმცა 7 თვის შემდეგ პროკურატურამ პოლიციელთა და სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედება მაინც მართლზომიერად შეაფასა და საქმეძიება შეწყვიტა. პროკურატურის გადაწყვეტილება დაზარალებულმა მხარემ ჯერ ქუთაისის საქალაქო, შემდეგ კი სააპელაციო სასამართლოებში გაასაჩივრა, თუმცა არც ერთმა მათგანმა პიზირეების საჩივარი არ დააკმაყოფილა. მე შროშევე კითხე მოსამართლეს აა ესე იგი ჩვენ ძალაუფლება არ აგვაქვს. ვინმა? მოსამართლე. ვინ იყოს? ქალაქის მოსამართლე. და ანალოგიური გამემეორა სააპელაციო ქუთაისის. ქუთაისის. საბელაძის საზამთროში. ფაქტიურად მაშინ უნდა მომხდარიყო თელი სპეცოპერაციის ჩამტარებელი ჯგუფის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. და უნდა მომხდარიყო ყოველას დაკავება. და ყოველას მიმართ უნდა ყოფილიყო შესაბამისად სასამართლოს გამომწყნებელი განაჩენი. ეს ერთგვარი შეიძლება ითქვას, რომ კრახიც ყოფილიყო სახელმწიფოსათვის იმ მომენტში. აფხაზეთიდან დევნილ კიზირების ოჯახში დღემდე ინახავენ უფროსი შვილის ტანსაცმელს, რომელიც სიკვდილის დღეს ბუთხუს კიზირიას ეცვა. ტყავის ქურთუკი, შავი ფერის როლინგი, პულოვერი და სისხლში მოსრული თეთრი მაისური ტყუებისგანაა დაცხრილული. მხოლოდ ბუთხუს კიზირიას ხეულიდან ექსპერტიზამ 53 ტყუია ამოიღო. სვიად ბაბუხადიას ხეულიდან 19 ტყუია. პენდელიანის ხეულიდან კი 28 ტყუია. ხელი ქონდა მაგას ეს სამივეს გოდა საკონტროლო ტყვია ერთი და იგივე ადგილას ვიადგინეთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რომელიც ექსპერტიზის დასკვნაში ჩაიწერა გარდაცვლილთა ტანსაცმელს ეხება რაც დაზარალებული მხარის ადვოკატის აზრით ფაქტობრივად გამორიცხავს სამართალდამცველთა ვერსიას რომ ახალგაზრდებს იარაღი ქურთუკებში ჰქონდათ დამალული იზირიასა და ბენდელიანის ტანსაცმელზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად მათ ტანსაცმელზე არ აღენიშნებათ მეტალის შეხების რაიმე კვალი ბაბუხადიას ქურთუკის შიდა მხარეს ექსპერტიზამ ასეთი კვალი აღმოაჩინა, თუმცა ვერ დაამტკიცა რომ ის სწორედ ცეცხლსასროლი იარაღის იყო და არა მეტალის სხვა რაიმე საგნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ამ კადრებში ჩანს ბუთხუს კიზირია, რომელსაც იარაღი მარცხენა ხელში უჭირავს. გარდაცვლილ ბუთხუს კიზირიას დედა მზია კიზირია ამბობს რომ მისი შვილი ცაცია არ ყოფილა და ბავშვობაში მიღებული თავის ტრამვის შემდეგ მარცხენა ხელს თითქმის ვერ ხმარობდა ეს ხელი ქონდა მაგას ეს ეს საერთოდ არ ქონდა აწვალი ხო არა ეს არ ქონდა მაგას ეს იყო დამსხრეული საერთოდ. აა და მარცხენა ხელს ვერა მოძრაობდა. მა ვერა მოძრაობდა მარცხენა ხელით, მაგას ყავის ყავა არ დაულევია, პატარა ჭიქა ხო ახლა ყავის ჭიქა. კადრში რომ იარაღი მოძრაობს. ჭიქი იარაღი უჭერავს მარცხენა ხელში და ეს სასხლეძია კიდე თითი ქუთაისში დღეს საუბრობენ რომ ვარციხესთან სამართალდამცველებმა სამი ახალგაზრდა შეცდომით ჩაცხრილეს სპეცოპერაციაში კი იმერეთის სამხარეო და ქალაქის მაღალჩინოსანი პოლიციელები მონაწილეობდნენ. ყოფილი გუბერნატორის ყოფილი პრესმდივანი ელისო კილაძე იხსენებს, რომ უშუალოდ სპეცოპერაციას იმდროინდელი სამხარეო პოლიციის უფროსი ლევან კახიანი ხელმძღვანელობდა, რომელიც როგორც ამბობენ, შინაგან საქმეთა მინისტრის პროტეჟეა. ამ სპეცოპერაციის შემდეგ ის დააწინაურეს. ასევე დააწინაურეს ალექსანდრე სვინტრაძე, რომელიც ვარციხის სპეცოპერაციის შემდეგ პანის პოლიციის უფროსად დაინიშნა. დაწინაურდა ბადრი დვალიშვილის, რომელიც სპეცოპერაციის შემდეგ დღემდე ქალაქის სამართლოს უფროსია. ადამიანები, რომლებიც ამ სპეცოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას, იმჟამად ყველა თანამდებობაზე მუშაობდა. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რამდენიმე მათგანი ამ სპეცოპერაციიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ დააწინაურეს კიდევაც და საკმაოდ მაღალი პოზიციები მოიპოვეს პოლიციაში. კვირის რეპორტაჟი ამ მაღალჩინოსნებიდან ერთ-ერთს ტელეფონით დაუკავშირდა. ქუთაისის პოლიციის სამართლოს უფროს ბადრი დვალიშვილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს, თუმცა სპეცოპერაციაში მონაწილეობას კატეგორიულად უარყოფს. სპეცოპერაციის დროს თქვენ შეგდით მონაწილეობა. ეხლა რა ქუთაისის პოლიციის დროს და მაშინ ვიყავ მოადგილე და მაშემდეგ იმას რა ქვია სხვა რაიონებში პოლიციის დროს და სპეცოპერაცია აყვილა ქუთაისის ტერიტორიაზე. გაგეთხსე არანაირი მე არ შემიძლია ასპასული გაგეთ და არანაირი ისრაფია. コメントでも決断先となんか聞けるんです。 სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა სამხარეო კრიმინალური პოლიციის უფროსი ზაზა გუნგაძეც რომელიც ნინო ბურჯანაძის თანაკლასელია და როგორც ამბობენ სწორედ მისი დახმარებით აღმოჩნდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნარკომანიის განყოფილების რიგითი თანამშრომლიდან კრიმინალური პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე ნინო ბურჯანაძე ერთადერთი იყო მიხელ სააკაშვილის შემდეგ ვინც რამინ კიზირიას დაპირდა რომ საქმის ძიებას პირად კონტროლზე აიყვანდა თუმცა 2006 წლის შემდეგ ბურჯანაძე კიზირიების ოჯახს არ შეხმიანებია ჩვენ კომენტარი ამ საკითხზე ნინო ბურჯანაძესაც ვთხოვეთ, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. ზიატიზირია შულის საფლავზე ყოველ მეორე დღეს მიდის. მას დღემდე არ შეერა სამართალდამცველთა ვერსიის, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ სამართალს მიაღწევს. ვისი ერთადერთი იმედი ახლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოა და ფიქრობს, რომ საკუთარ ქვეყანას ამ პროცესს მოუგებს. მერაბიშვილი გამოვიდა ტელევიზიით. ველოდებოდითო ყაჩაღურ დაჯგუფებასო. სიბნელეში ვეღარ გავარჩიეთო ვინ იყო, როგორ იყვნენო და სამძიმარს უცხადებთ ოჯახსო და. ემხელაშვილი მიწაში ჩამეწუნა სამძიმარი რაშველის. დამებრუნებენ მე ჩემს შვილს. ჩემს გარდა კიდე რამდენი ამდენი გამწარებული, მაგრამ დაუნდაკ ჩაშოს რა დაუნდაკ კვირის რეპორტაჟი ამით დასრულებულია მე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ